Для визначення е, найкращого балансу між е, швидкістю і точністю е, виконання стрільцем конкретної вправи в практичній стрільбі застосовується свій особливий принцип підрахунку результатів вправи. Значить, Наприклад, на цій міше, на цій вправі ми маємо 11 металевих мішеней, кожне враження кожної з яких приносить стрільцю 5 балів. Тобто, сумарно, максимальна кількість балів, які можна набрати на цій вправі, 55. Але, але, оці 50 балів, 55 балів. Після закінчення стрільцем виконання вправи діляться на час, за який він її пройшов. І цифра, яка виходить в результаті, називається хіт-фактор. І от стрілець, в якого на цій вправі хіт-фактор вищий, займає перше місце. І відповідно від нього відраховуються місця наступних учасників.